Bueno, eta hori, bestate daukagu, e, botika zarretik ebai etortzen direna, e, eh, gu, Jone eta Salma. Ha, ah, bueno, kaizo, gu Jone eta Salma gara, botika zahar institutoko ikasle batzuk, eta ba, Danimarkan bizi izan dako ba, Erasmus proiektuaren esperientzia kontatzera batuz. E, eh, beste jarduera batzuen artean, ba, pasaren egindako jari buruzko estin proiektu bat azaltzera joan ginen, e, ba, elkarturkiaren gaia, ba, gaia izan zelako. Eta bertan, ba, Italiako, Norvegiako, Danimarkako eta e, gure ikastetxeak parte hartu zuten. Bale, ba, e, gu Danimarkan egon ginen pasaren azaroan, eta ba, hilero iriguroan, bueno, irian, e, Kopenhagetik ba, urbil dagoen iritza batean. Eta ba, bertan Frederiksborg ikastetzean egin genituen ba, e, kantatutako jarduerak. Bueno, programa de Aruan, eh jarduerak egiteko bost taldeetan banatu, bueno, bost pertsonako taldeetan banatu ginen eta eh hor eh bueno, herri bakoitzeko edo eh eh bai, herri desberdinetako desberdinetako eh kasilak egon ginen eh pues gure artean hobeto izan ezautzeko. E, bueno, elikagaiak eta jasangarritasunari buruzko eh, ekintzak egin, genuen, egin genituen, zero waste eh, cooking taller bat, hau da, normalean e, e, alperrik ditugun elikagaiekin gure bazkari egin genuen, alik eta, bueno, alik eta gauza gutzien, ondakin, alik eta ondakin gutzien pues, sortzen. Gero ere, e, arropa zarretatik arropa berriak egin genituen, eta e, josten eta gauza horiek e, nola egiten ikasi genuen ere. Eta, bueno, e, e, azkenik ere, ekilterri buruzko tailer bat e, egin genuen, e, filkerrak e, oso garrantzitzok direlako jasangarritasunerako e, oso bueno, proteina iturri e, oso an, proteina iturri oso garrantzitzu bat direlako eta e, Bueno, ekoizpena, ah, bueno, ekoizpena oso eh, jasangarria, jasangarria delako dira. Bale, ba, e, eh, aztelenean berrimarkara ginen, eta ikastetxeak ba, afari bat prestatu zuen gure artean ba, ezagutzeko. Eta bertan, ba, gure Danimarkako jostak ezagutu genituen. Bale, azte artean, e, eh, bale, azte artean ikastetxeak prestatuko em, taldeetan jarri eta e, bueno, proiektuari ekin genian. E, gure Steam proiektua Oza gure estin proiektuan egindakoa eh, azaldu menien, eh, bueno, eta hurrengoa da. Bueno, pasadan ekurtzoan, eh, kultura zientifikoan estin proiektu bat egin genuen ogiari buruz. Gure proiektua eh, zer ogia joan izan izena du, eta eh, bueno, gure helburua zen hamba horrez egindako ogi eh, jasangarri eta azakoretzu bat egitea. Zer, zen. E, bueno, eta horretarako, eh, hainbat e, eh, ikasaietan gai oso desberdinak, ba, gai diferenteak jorratu genituen. E, eh, biologian adibidez, em, e, bi hartzidura mota ikasi genituen. E, hartzidura alkoholikoa eta hartzidura laktikoa. Eta, bueno, fizika eta kimikan, ba, amabrearen pehatzen daketak eta azido laktikoa nola sortzen zen, ba, aztertu genuen. Eta kasu honetan, ba, ekoetzi genuen e, glutenik gabekoa eta zaporetzoa izan zen. E, lan honi esker, ba, Luia Arazokan, e, ba, bat irabazi nuen, hau da, e, Donostako Fizik Zenterra bizitatzea. E, bale, azte azkenean, e, Kopenhagera joan ginen, eta lehen ezen duen bezala, e, Zero Waste Cooking Tailer bat burut egiten nuen. Hau da, normalean, e, alperrik diren janariekin, gure bazkariekin genuen. E, bueno, ondakin gutxien, sortuz. Eta e, gero ja, e, bazkarteko orduan, edu zenean, irakasleok eta ikasleok guztik batera, bazkari, egin genuen bazkaria eta janaria, e, eh, jare egin genuen. Bale, gero juen zitira joan ginen, eta bertan ba, garapen jasangarirako mazazpilburuak azaldu zizkiguten. Gure proiektua, ba, bigarren eta amabigarren helburekin lotuta dago, hau da, gozerik ez egotea, eta e, eh, koizpen eta e, e, ekoizpen eta kontsumo alderatzu bat izatea. Vale. Eta ostegunean azkenik e, institutuan egon ginen eta hemen e, azaldu, bueno, hemen ez, institutoan azaldu ziguten intzektu jangarriak e, etorkizuneko elikagaiak direla. Adibidez, kilkerrak. E, bueno, kilkerrak beste harabimotak beste aragi mota batzuk baino e, jasangarriagoak dira eta eh, gainera ere osasuntsuagoak eta Horregatik ikerrak dira jasangarri... Jasangarri... Bueno, oso jasangarriak. Eh, bere ekoizpena... Eh, bueno, eh, bere ekoizpenean gazak... Bueno, edo gaz gutxiago izuri eta ur gutxiago erabiltzen derako. Eta beraz, zapore buruz hitz egin eta gero, kirkerrak dastatu egin genituen. Bueno, ba, geroago, Frederik Zorazteloa ba bizitatu denuen eta bertan bizi izan ziren erreren historia, eta bertan dauden objektuen esan aia, ba, saldu Eta azkenean, ba, ostiralean, ja, etzera voltatu ginen. Eta, ja, manekin, asko.